Renan. Renan, um menino legal Renan, cara excepcional Renasce o Papa Renasce o Papa Você se Só escolhi alguém Esse alguém foi Renan, meu amigo de infância Conhece esse ponto desde criança O valor do sacolé era um real Mas esse safado perfeito